メモタンさんよろしくお願いします早速ですがメモタンさん今日から YouTuber デビューということですがどのようなことをしていくんでしょうかえっとね僕は毎日筋トレをしたり特訓をしたり遊んだり虫取りをしたりしているんだああとジャーキーも食べたりしているよもぐもぐもぐどうして毎日筋トレや特訓をされているんですか、 いい質問だねなぜなら僕はスーパーヒーローを目指してるからなんだジャーキーはないですけど水をどうぞ。 ごくごくどうもありがとねスーパーヒーローを目指して特訓をされているということですがどのような特訓をされているんでしょうかえっとね縄跳びをしたり鉄棒をしたり釣りしたりお絵かきしたり散歩したりしているんだ、ん、ええすいません今のは特訓の内容ですか 高 すごいですねいろいろなことにチャレンジされてるんですねそうなんだ誰かに教わったりしているんでしょうかそうだよスーパーヒーローの四吉って知ってるでしょそのスーパーヒーローの四吉が僕の先生なんだすいませんスーパーヒーロー四吉とは誰ですか、うえ知らないのあのスーパーヒーロー四吉だようんちょっと勉強不足ですすいません絶対知ら 知ってるって言ってるよ先生はすっごくかっこいいんだ正義の味方イッーヨンヨンヨンヨンヨンなるほどわかりましたありがとうございました歌やダンスも四吉先生に習ってるんですか の家族のリーズちゃんに習ってるんだそうなんですね、うん、次回作のお話はどんなお話なんですか、うん、次のお話はね明日の9月2日夜の8時頃公開予定なんだけどあの四吉先生にパンチやキックの特訓をつけてもらうお話なんだなるほど では最後に視聴者の皆さんへ一言と予告編の VTR の振りをお願いいたします分かったみんな明日の夜8時楽しみにしててね僕も楽しみだなそれじゃあ第1話予告編 VTR うスタートそうだ。 違うよ、メグさん。違う，違う，違う。 Hmm. さん起きてください起きてくださいメモタンさん起きてください記者会見ですよ記者会見ですよメモタンさん起きてください起きてくださいメモタンさんあごめんねまさか寝てないよ また見てね